hapa huyu. Huyu nyuma yako hapa. Huyu Bwana ataniambia nini huyu? Anakwepa kwepa na waandishi wa habari. Eh. Anasema anatoa anamtoa sadaka. Eh, unatoa sadaka kwa utatoa sadaka kwa mtu anayejiweza. Kubali hali yako. Sadaka unatoa kwa wale watu wenye uhitaji. Hmm. Sima na uhitaji wa kupewa sadaka. Wewe uhitaji. Hawa ah, huyu amevurugwa mpaka simu hajui kampa nani, hajui kapoteza, eh. hajui kaibiwa. Hmm ndugu yangu Kigeregere, umevurugwa, anajua ifike sehemu nimekusaidia tu, umsaidie nani? Wewe tumekwambia tuna shida sawabu zangu najua. Simba sio maskini, hmm. Simba tuko vizuri, tumemkanda mtu, tumepanga golikipa namba tatu Ali Salum amewamdu. Yanga kawaacha pointi ngapi? Amedaka ile mishuti ya Aziziki anameza na hatemi, <laughs> yani ile mishuti ya Aziziki yeye anapokea hatemi. Sasa huyu kigeregere ana kazi ya kuambia kwamba yeye wao kama Yanga wametoa sadaka ya nini? Kazi wanafanya ushirikina kwenye mwezi mtukufu. nini? Wapi? sangapi? Wanaenda kumroga baraka. nini? Nawaambia hivi, kikundi hakirogwi. Kumbe ndo kazi. Kikundi hakirogwi. Wamefanya kazi ya kuroga kikundi, wameshindwa, wamemroga Bareke. Huu mwezi mtukufu, mm. huu mwezi mtukufu, acheni hayo mambo, tucheze mpira, tuache masuala ya uchawi. Huu mwezi wa toba mnafanya mpaka ushirikina kwenye mwezi wa toba. Usiponishukuru sisi, tulichokifanya tulichokifanya tulichokifanya kama Simba kama Simba, huu ni mwezi mtukufu. Tulichokifanya sisi ni kuomba rehema ya mvua ni kuomba neema, mvua ishuke. Mvua ikinyesha, nimeshangaa wameingiza timu uwanjani. Kawaida yao mvua ikinyesha timu hawaleti uwanjani. Sisi tuliomba neema, wakata bareke na imewasaidia ime kwa sababu ilikuwa ni aibu ya Karen na, na, na, alikuwa anapiga yanajirudia yale ya Kibadeni. Gari sijaona wameingia ingiaje hao leo, inabidi uchunguzi. Mimi naendelea kuweka mkazio pale pale, yeye akubali akatae. Wahenga walisema tenda wema uende zako, singoje malipo, hii dunia siyo yako kolo. Kwa wewe umeamua kunishukuru, haya. Usiponishukuru shauri yako. Ndugu zangu, kutoa sadaka kwanza, mimi nampa pole. Asante, nakupa pole. Na mara gani ana maumivu kama mbona amefika pale mtu mzima analia. Asiponishukuru mtu mzima anafika pale analia. Kichogora mliza nini? Simu ukupigwa simu, simu ah, ah. ongea vizuri nini? Phone ndio kuna unafanya unalia, eh, simu unalia, kisa simu, matokeo yanaumiza. Umetosha na umepigwa